أعوذ على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على أنك حميد مجيد الله كما بارك ibrahim محمد كما باركت على عبد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على الرحيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين مجيد فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي له ونجيناه من الغم وكذلك مؤمنين لا إله إلا أنت كنت من الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم فكذلك ننجي المؤمن لا إله إلا أنت سبحانك كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم كذلك نجي المؤمن لا سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يتلم قط طاء مطلقا ciciren balik kangjeng Nabi Matara Dei tara Sokango angos salamina zamani min dawabu falaf tarab wa ma waqa'at lubabatun abadan fi jismi Asaniti anjena sagala hewan tara barirat laler tara gentepan bakat kawani di kalbi kama min ruyatun sabatat ولا يرى ثبال منه بعلني Ungkurna lirtifayunana ningali deui tekatawi sikampangan dibuni-buni wa qalbuhum yanam walainu qadna isat ولا يرى ذله بالشمس ذو فطن من نمات كلام Socara nundutan tara ningali kalangkang nu awas barani كتبه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يذهب مختتني pundak naundak saban linggiri ungan rejeng Dina nalika medal di sepitan gauni هذه الخصائص فلا تكون آمنا من شر نار وسرك ومن مياني Iya panganggon bisa nu apal ka dia amantina kaduruk maling balai suni Sespa jiwa bencana datang reyeng nu maksiat beki mace nu ibadah beki ewe alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nudoraka beki anteng karena ibadah temayang alam dunia bengki ruksak nudoraka pabalata pamarentah geus temihak ka umat Islam geus nincak alam dunia geus pakeu ku bencana angin puyuh loba tangkal anu rubuh katut ima gera runtuh alam dunia beki ancur jalma-jalma geus sili silih hewan jeung dulur poho alam kubur alam dunia beki poe geus loba jalma pasek umat Islam sililedek ka ulama wani ngadek alam dunia beki angar loba jalma anu sasar karena takdir geste sadar masih dianggap wajar alam dunia geste caan loba beja anu mangman ngabohong ges seka pan berita ges nyarampa alam dunia muaalan pasti engke bakal ender gunung bakal ala lungger manusia bakal liar alam dunia Anggar lobajallma anulir kapasantren beki minder karena sholat ngabalir dunia teges nini nini jalma maksiat warani anu mata kloba lini akhirna jadi tsunami ku dunia lo Kabeng bat munroh kaburu sakarat moal ditarima tobat cilaka dunia akhirat masjid mah ngajar repet jamaah ukur karpet ngisi otak amal ngisi kotak amal koret akhirna hirup samporet dunia gestere kiamat awewe ngaku muslimat tapi tara nutup orat kade kaburu sakarat yagussterki Ayu gancang gerabat gerajauhan masih mebab yaun ya akhira ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعم سرى طيف من وفرقني والحب يعترض اللذة بالألم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم من تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله إلهي لم الأمة من الآفات والنقمة ومن همي ومن غمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبهادي رسول الله وكل مجاهدين صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة للبدر الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا